तो hey so alright guys this Ashutosh तो गई तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारा न्यू फेडरल इवेंट आ चुका है और जिसमें आप लोग को न्यू कैरेक्टर देखने को मिल रहा है स्काइलर और गाइज यकीन मानो इसका अगर बंडल ले लेते हो तो आपको कोई सा भी फेडरल मतलब कोई सा भी बंडल निकालने की जरूरत ही नहीं है ही गाइज बंडल है गाइज मैं आप लोग को सब दोनों अनलॉक करके भी दिखाऊँगा गाइज और जहाँ तक रही बात एबिलिटी की इसकी एबिलिटी क्या है तो ये ग्लोवाल को गाइज तोड़ती है तो उसकी एबिलिटी के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर गाइज इस वीडियो पर पाँच लाइक आते हैं तो आपका भाई नेक्स्ट वीडियो में इसकी फुल एबिलिटी टेस्ट कर देगा और गई जहाँ तक बात है इंडियन सर्वर पे तो इंडियन सर्वर पे या आज रात आ जाएगी देखने को नहीं तो गई कल आप लोग को देखने को मिल जाएगी रात में गई मतलब कल रात में आप लोग को बारह बजे देखने को मिल जाएगी या फिर आज ही रात ही बारह बजे देखने को मिल सकती है तो गाइज आपका भाई पहले अनलॉक करके दिखा देता है तो पहले दो प्राइज़ को डिसलेक्ट कर लेते हैं और गाइज करते हैं स्पिन पहला स्पिन गाइज कितने का है नाइन का हाँ चलो गए हमारे में भी नाइन का ही होगा फ्री भी हो सकता है पहला स्पिन पता नहीं चलो करते हैं नाइन का स्पिन और देखते हैं क्या मिलता है और इसे ये मिला क्रेट अरे लास्ट में मिलेगा मेरे को पता है चलो कोई नहीं क्रेट को मारो गोली एक्टिविटी इवेंट रिवार्ड पता नहीं गई और ये चैनल पे नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब मतलब गई इतने अच्छा अच्छा व्यू आ जाते हैं मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं आते मेरे को ये समझ नहीं आता और कोई बंदे के मतलब व्यू जाते नहीं है लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं भाई क्या मैं बताऊँ यार चलो कोई नहीं व्यू से मतलब रहता है मेरे को चलो गाई ये मिलता ही नहीं है मेरे को भाई यार चलो गाइज थर्ड स्पीड 99 डायमंड का है गाइज देखते हैं कितना लगता है गाइज और गाइज कैरेक्टर की बात करें तो इस कैरेक्टर गाइज काफ़ी ओपी है इसकी एबिलिटी देखोगे ग्लोवाल को गाइज एक सेकेंड में तोड़ देती है प्लस ग्लोवाल लगाओगे तो ये आपका पाँच पाँच प्लस हेल्थ देते रहेगा गाइज तो काफ़ी पी एबिलिटी है गाइज इसका तो यहाँ पर मेरे को कैरेक्टर मिल चुका है गाइज मतलब काफ़ी कम डायमंड में मिल गया कैरेक्टर लेकिन गाइज इसका रेयर जो है इसका बंडल मतलब इसका अगर बंडल ले लेते हो तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो मतलब क्या बोल बोलते हैं कोई भी बंडल लेने की गैज इसका बंडल अलग ही गेम में आपका लुक दे देगा गैज मैं आप लोग को स्पिन करके दिखाता हूँ गैज अभी नहीं मिला मैं लास्ट वन का भी स्पिन करके दिखाता हूँ और उसमें जो बंडल मिलेगा मैं वो आप लोग को दिखाऊँगा तो भाई गाइज चैनल कर लेना सब्सक्राइब यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं गाइज थोड़े बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर करना क्या करूँ मैं <laughs> गांव में यही होता है गाइज कुत्ते भौंकते हैं बिल्ली आती है चलो गई मैं अपने वॉल्ट में जाके दिखाता हूँ गई मेरे को सब कुछ मिल चुका है अरे यार बंडल नहीं मिला <laughs> मेरे को लगा मिल गया <laughs> अब यार सेवन नाइन्टी नाइन का स्पिन चलो मिल गया गई फाइनली हमको बंडल भाई साहब स्कायरल का सुपर स्टार बंडल और गई कुत्ते की आवाज़ को इग्नोर करना है यार मैं क्या करूँ यार <laughs> ये साले जब मैं वीडियो बनाते रहते हूँ तो भी भोंकते हैं जानबूझ के यार मेरा से दुश्मनी रहता है सबको चलो जी यहाँ पे बंडल मिल चुका है हमें चलो मैं इसका बंडल को गई पहन के दिखाऊंगा मतलब गेम में गई यकीन मानो मतलब गेम में अलग लुक आ जाएगा आपका वॉल्ट में चलते हैं और दिखाते गई मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस बंडल का मतलब आपको मतलब कुछ भी ज़मीन बेचना पड़े या कुछ भी बेचना पड़े एक बार ये बंडल निकाल ही लेना मतलब ये बंडल जाने ही नहीं देना क्या ही ओपी बंडल है गई और जहाँ तक रही बात गई इसके एबिलिटी टेस्ट की तो गई आज नहीं हो पाएगा मेरे से यार कुत्ते भौंक रहे हैं <laughs> मैं नहीं बना सकता वीडियो मैं इसको लेवल अप करके भी दिखा देता हूँ आप लोग को नहीं लेवल अप भी अगले वीडियो में करूँगा जब एबिलिटी टेस्ट करूँगा ना उसमें पहले मैं इसका बंडल पहन के आप लोग को दिखा देता हूँ चलो बंडल के सेक्शन में चलते हैं और आप लोग को दिखा देते हैं गाइज देख रहे हो गाइज ये बंडल देखोगे कि क्या ही वो पी लुक आ रहा है प्लस ये हाथ यहाँ पे पकड़ा हुआ एकदम मतलब वेलेंटाइन डे आ रहा है ना एकदम <laughs> क्या बोलूँ मैं चलो इसको इक्विप करते हैं गाइज और दिखाते हैं आपको ये क्या हो गया अरे वो बंडल कहाँ चल अब गाइज देखो बंडल देखो गाइज़ ये देखो काही ओपी बंडल गई जिसके बाल देखो मतलब बाल और चश्मा गई एक साथ है और गई कोट और पैंट और जूता मतलब जो वाइट वाइट का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ओपी है तो गई आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और गई चैनल कर लेना सब्सक्राइब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए Babbai take care love you all